Всего готово? Я начинаю. Значит, меня зовут Алексей Брагин. Представляю проект по разработке операционной системы под названием Reactus. Значит, что это такое? Кратко рассмотрим, что мы сегодня увидим из этой презентации. Это новая операционная система, открытая для существующего программного обеспечения. Объем рынка операционных систем в 2010 году, по данным Гартнер, составил 30 миллиардов долларов. Рост этого рынка в 2010 году составил почти 8%. Доход лидера рынка от его подразделений, занимающихся операционными системами элементов Windows, составил более 18 миллиардов в 2011 году. И инвестиции нам будут нужны для коммерциализации нашего проекта, который сейчас разрабатывается исключительно на некоммерческом принципе. Итак, рассмотрим, какой у нас продукт, в чем его смысл. Проблема в том, что нет альтернативной совместимой операционной системы. У нас есть, у нас есть Apple Mac OS, у нас есть Linux, у нас есть э, еще много разных чего. Но для того, чтобы операционная система работала с существующим программным обеспечением, у нас применяются всякие какие-либо дополнительные средства. То есть что там нужно, там, или это Wine под Linux будет запустить, или различные коммерческие продукты под это. Итого решение Reactus представляет собой открытую операционную систему, которая изначально совместима с лидирующей сейчас платформой Windows. Ну и, соответственно, как преимущество для покупателя, это более эффективная операционная система, то есть она меньше, быстрее, энергоэффективнее. Потом, мы э, придерживаемся абсолютно другого подхода к лицензированию. То есть то, что сама операционная система бесплатная, мы не продаем наш продукт, не, не планируем его продавать, скажем так, в коробочной версии о способах монетизации будет сказано дальше. Ну и, конечно же, самое главное преимущество для покупателя – это то, что наша система совместима с существующим программным обеспечением и оборудованием. Вот на следующем слайде рассмотрим рынок. Извините, сейчас... Ну, именно Microsoft. А? Совместимо именно с Microsoft. Да, именно с Microsoft. Я сейчас на следующем слайде об этом покажу подробно. Вот. Рынок. А, как видим, лидер рынка – это, естественно же, Microsoft, который занимает 84%. И оставшиеся проценты можно увидеть, что поделены между <clears throat> различными игроками. Это Microsoft, Apple, Google Linux, и Linux в кавычках, потому что это... Можно а а, вопрос? iOS 6%. А как вы считаете? Это по данным я могу привести ссылки, это не я считаю. Android 2% очень интересно. Да, ну просто как бы у вас есть PCs, да, а есть mobile devices, да, там айфоны и iPad. То есть чисто по численности Сейчас, нет, мы сейчас посмотрим я попрошу досмотреть до конца, потом мы будем возвращаться на слайд, я буду комментировать. Вот. По э, доходу лидера рынка по годам тоже можно увидеть, это тоже официальные данные, легко, которые могут быть найти. Вот а Сергей Белоус, сооснователь таких компаний, как Room Capitals и Parallels, он очень э, интересно сделал запись в Твиттере не так давно, который рассказывает <clears throat> про платформы и приложения, которые разработаны под эти платформы. Так вот, здесь очень важный момент в том, что а, сколько именно надо ценить приложение, то есть так такая, а, некоторые часто говорят, что вот все переходит в облака, это может быть уже не нужно, но как раз здесь очень хорошо заметно, что под Microsoft Windows есть 4 миллиона приложений, это включая, это включая как раз и mobile, и все остальное вместе. То есть вот этот обзор, это все уже вместе. 80% разработчиков и 70% пользователей. Это такие данные приводит он. На втором месте идет Apple, у которого ориентировочно 1 миллион приложений. И на третьем месте идет Linux плюс Android, который, соответственно, полмиллиона мобильных приложений и 30 тысяч э, пакетов в репозитории. 5% разработчиков. Как бы отсюда очевидно следует, на что нам нужно ориентироваться. Итак, э, тенденция развития рынка в данном случае современные мировые тренды, как, ну, как я это успел на своем опыте заметить, то, что э, производится уход от традиционных моделей лицензированных операционных систем, когда мы платим за то, что покупаем свою систему, покупаем за то, чтобы ей владеть исключительно. а Осуществляется переход уже на услуги, на облачные технологии. Ну естественно же, идет э, предпочтение открытых технологий закрытым. Это как бы факт, который уже свершился. Ну и, естественно, ориентация на мобильное устройство. Мы сейчас видим, как этот рынок активно растет. Ну и что касается нашего проекта, то рыночные потребности <coughs> то это а, потребность в хорошей, эффективной альтернативе существующим лидеру. В силу ряда причин я их потом могу озвучить, и обсудить, но это уже тоже как бы сформировавшийся факт. Далее, конкуренты. Это непростой вопрос. Я сейчас написал в данном случае, что прямыми конкурентами являются вот эти три а, игрока рынка, и выделил Apple macOS как субститут. Но об этом я также <clears throat> отдельно прокомментирую, потому что мы не хотим рассматривать Microsoft как своего прямого конкурента в данном случае. Я расскажу почему. Итак, что у нас в проекте из ключевых преимуществ есть? <clears throat> Ну, во-первых, это то, что мы используем современные технологии по сравнению с другими игроками рынка. Я не говорю о Microsoft. Microsoft также использует точно современные технологии. Потом энергоэффективность. Даже если сравнивать уже с лидером рынка Microsoft Windows, у нас в данном случае эффективность <clears throat> будет достаточно выше из-за того, что наша система, такая, как я люблю говорить, меньше и эффективнее, меньше и быстрее. Я являюсь лидером проекта с 2005 года. И за это время, с того момента у нас уже а, из достижений можно выделить высокую узнаваемость бренда реакции во всем мире. И это также покажу на последнем слайде, это будет наглядно видно. Развитая инфраструктура, она практически в уровне масштаба предприятия, это автоматическое тестирование, это а, средства разработки и все прочее. Мы получили целый ряд грантов небольших, выигрывали различные конкурсы, и регулярно выпускаем экспериментальные сборки, которые э, энтузиастам тестируют. Сейчас модель развития. Это открытое сообщество и планируем коммерческую разработку, о чем я вам сейчас и рассказываю. Маркетинг будет осуществляться, если так очень-очень условно, как энергоэффективная, небольшая и быстрая операционная система. А, если рассматривать будущую структуру сделки, то это а, либо участие венчурных инвесторов, либо это краудсорсинг э, Kickstarter, либо это некоторое их совместное участие. Фу, ну, форма участия, естественно, доли в компании. Из того, что мы уже получили, это инвестиционные транши и гранты. Это мы с краудфандингом собрали около 20 тысяч долларов. И от различных грантов от Google, LG, э, немецкого банка и прочего-прочего получили примерно 40 тысяч долларов. И, но сейчас мы развиваем только некоммерческое направление. То, о чем я говорю, это будет уже коммерциализация этого проекта, как я вначале сказал. Цель инвестиций – это сделать коммерческий продукт. По финансовой модели я… А чем э, вы, ну там есть же вайн какой-нибудь, да? А, да, да. Сейчас дойдем до конца, я и тогда уже будет интересно, если вопрос, на который будет время. Много чего обсудить. Да, ну, а так как здесь требовался все-таки как бы инвестиционная да, Регламент по времени. Да, да, конечно. Вот э, финансовая модель, у меня есть полнейший расчет по cash flow по каждому месяцу. Э, На чем зарабатываете? Рассчитано, да. Поток, денежные потоки, да. А, есть 10 денежных потоков. Вообще говоря, у меня есть бизнес-план на более чем 30 страницах, но условно говоря, это, это услуги, это реклама, это а, опять-таки сопроводительные услуги по а, созданию здоровых устройств. А, не совсем, потому что в данном случае а, мы еще ориентируемся на массовость распространения. То есть Linux занимает 1%. Ему сложно что-то да, что-то ре, что реально ему собрать, допустим, от той же рекламы, как Google, они не могут. В нашем случае у нас э, планируемый рынок значительно больше этого 1%. Вот, но здесь можно посмотреть все э, финансовые выкладки, они, как я уже говорил, у нас полностью подведены ну потому что, что return of investment был около 106, в последнем году есть даже чисто дисконтированный доход, который, в принципе, для такого венчурного проекта считать бессмысленным, так как а, начальная инвестиция 1 миллион, а, конечно, уже там прибыль получает чисто дисконтированный доход из 155 миллионов. Влияние этого дисконта, оно минимальное. Ну, и насчет оценки компании стратегии выхода из естественно, за последний год это 109 миллионов, через которыми доход при ставке 10%. Способ выхода для такой компании, я думаю, это IPO, срок 3-4 года. Предполагаемая цена для инвестора 1 миллион. Риски. Что здесь важно, мы выделим основной риск, это возможно юридические претензии конкурентов. Не обязательно Microsoft, но тем не менее у нас есть и софтверные патенты, у нас есть копирайт и все прочее каким способом мы их пытаемся снизить, их нельзя полностью ликвидировать. Мы соблюдаем частоту разработки, то есть мы те патенты, которые возможно нам узнать, мы их не нарушаем, мы уважаем все сторонние лицензии, которые мы сотрудничаем с проектами. И, естественно, как один из способов защиты, это открытый метод разработки, когда децентрализация разработки открытых модулей. Нету такого единого центра, по которому можно засудить и закрыть. А вы много там это но не засублируют. Да, я вам сейчас расскажу. читаем просто. Немножко а, про себя. <laughs> Окей. А, немножко про себя скажу, что я уже э, многих лет этим проектом занимаюсь. То есть это не что-то довольно новое. Также помимо этого я а, закончил МГТУ Баумана, получил там магистра и помимо этого еще изучал экономическую теорию, финансы, фондовый рынок. То есть я представляю, что это такое, руководил небольшими командами от 50 человек, это по другим проектам, и являлся сооснователем двух стартапов в Техасе, США. Что, я думаю, тоже не совсем э, рядовой опыт. Ну и, естественно, помимо меня еще есть около 200 человек, которые программисты, испытатели, специалисты по продвижению, юристы, которые пока что на ну, общественных началах с нами взаимодействуют. Ну вот в заключение опять э, повторюсь, что вот а, инвестиции требуемые это около 1 миллиона, годовой оборот, если инвестировать сейчас на 2017 год будет около 100 миллионов, ну, чисто дисконтированных деньги за последние годы 109, за все года 155. Да. И вот о популярности проекта такой интересный график есть такой Google Trends. Да. Если мы сравним с теми проектами, случайно выбранными, только это очень хороший проект, я ничего о них не говорю. Они тоже, ребята, старались и все заслужили доверия. Но чтобы иметь понимание, о чем идет речь, то здесь это наглядно отражается. Ну, вопросы, теперь, да? теперь перейдем к вопросам. А, операционная система для PC, правильно? Да. да? а, мобильных нет. девайсов у Одну секунду. Значит, э, как мы это планируем? Это некий такой, можно применить концепцию лего. То есть мы строим универсальную такую операционную систему. Естественно, она портирована. Сегодня она на PC работает, да? Сегодня она работает на PC и частично портирована на ARM, на ARM и частично на PowerPC. Ну, PowerPC это в данном случае уже... Ну, просто проблема, да, проблема какая? Вы видите, что у на мобильное приложение, и вот те статистика, почему она не восстановился, она как бы, Android не занимает 3% или 5%. Если смотреть по девайсам или по юзерам, реально если не уже больше, чем PC, то в ближайшие нет, года будет уверяю, больше, чем PC. Нет, да. нет, нет, больше, Но чем PC. Все равно, так или ну, иначе, это рынок да, так или иначе, ну, я думаю, что буду с вами долго спорить, что мы потихоньку отходим от PC. Ну, от нет, мы не будем поэтому спорить. Мы по этому поводу э, согласимся. <laughs> Я как раз говорил с э, легендарным инвестором Уильям Тай, Билл Тай, именно по поводу а, вот таких устройств и операционной системы для них. Сейчас здесь используется Android, так называемый, да? он на основе Linux. Какая есть проблема? Всем хочется, чтобы вот это устройство работало дольше от батареи. А в чем здесь смысл? Энергоэффективность. Энергоэффективность это только если будет, как я опять-таки говорил, маленькое, быстрое, энергоэффективное ядро. Вот это ядро и можно использовать нам от реактора. Оно, в принципе, как раз Просто в фокусируетесь только на мобильные приложения тогда? сейчас вы Там ядро 3%. Нет, ну, мы сейчас фокусируемся на том, что универсальное ядро и наиболее простой вариант это для PC-шек и виртуальных машин для того, чтобы запускать, скажем так, э, Windows приложение на, на других платформах, как вариант. Также это встраиваемое устройство. Рынок встраиваемых устройств довольно большой, и финансовая модель подсчитана именно исходя из него. Это это банкоматы, это кассовые терминалы, это различные автоматы по продаже билетов и прочее. Они тоже сейчас лицензируют Windows, Embedded, а либо используют Linux. Вот как бы здесь Просто вариант. идея классная, мне как технарю это нравится. Я вас спрашиваю, зачем она Если мне надо Windows Application, у меня есть Windows, я включаю Windows. Если мне надо Unix, я включаю Unix. Абсолютно верно. Но здесь э, есть и к тому же все равно скоро мы не будем ничего включать, у нас будут только планшеты. Да, да. Мы будем включать планшеты, а планшеты не работают без операционной системы. Слушайте, а вот все-таки не слишком ли неподъемная задача задавать а, ну, такой совместимый на, на, на очень низком уровне а, операционную систему с Windows, при том, что Windows закрытая операционная система? Ну, во-первых, документация по ней. Просто да, сколько да. книжек. Причем наши люди соавторы этих <laughs> книжек, что как бы намекают. Вот, поэтому ну, задача, в принципе, задача решаема. И задача уже частично ну, Понятно, что научно она, наверное, решаема. Нет, как раз она ну, да, решаема практически. Да, практически. Можно ли она 7 лет у тебя? Да, даже больше. Да, а клиентов сколько у вас? А может сколько версий было Windows за этот период времени? Ну тем не менее Win32 30 с тех пор так практически не изменилось добавился .NET фреймворк, сейчас добавился... Он уже скоро, да, будет .NET, будет этот Petra. А еще а раз, .NET у нас работает фреймворк. Ставим и... А вот все-таки вот эти вот субституты типа Вайна, там, как там, это же... Э, да. Вы даже не упомянули конкурентов. Там не проще а, путь. Потому что их конкурировать, я об этом уже многократно говорил с людьми, те, кто их реально использует. И у нас есть, э, у нас есть уже реальный заказчик в Швеции, это крупная телекоммуникационная фирма, которая сейчас использует решение на основе Вайна, но она им недовольна и хочет перейти даже на реактор внутри виртуалки, ну, вот, который будет быстрее. Технически что да. проще сделать? Вот Вайн, улучшить Вайн, да, или вот все-таки это делать? А, нет, тут технически очень просто все. Дело в том, что а, улучшить y, э, если его улучшить в пределе до бесконечности, получится реактор. <laughs> Вот. Поэтому, то есть это заменить ядро, на котором он работает, на более эффективно, заменить графическую а систему. А какие там основная критика в адрес Вайна? Не производительная? Да, основная критика. Ну, это, это же вы же понимаете, ну, через год, ну, то есть... А нет, она не решает. Это проблема не в самом Вайне. Это проблема в том, что он должен всегда быть надстройкой над ядром Linux, а сверху иметь э, надстройку в виде графической подсистемы X-Windows, которая сама по себе еще проектировалась в далеких годах и, мягко говоря, не очень быстро. То есть поэтому придется вот это все переделать. Я уже это анализировал как бы человек с бизнес-подходом. Я подумал, может быть мне что-то сделать на основе Linux плюс Live, но ну, у меня опять получается реактор. То есть зачем тратить <laughs> свои силы на что-то еще, если нужно вот это все переделать в хорошую систему, они а строят, как некоторые разработчики, я не люблю этот термин, они любят говорить, что война костыли <coughs> и подпорки. Вот. Ну, это, конечно, не так, там люди тоже довольно вложили большой ресурс, сделали. Но ну, отчасти вот они ограничены именно вот этими вот рамками этой операционной системы и совместимости с ней. Алексей, а в какой сегмент конкретно вы будете выходить? Первые продажи, целевой, ваш самый целевой сегмент? Первый целевой я просчитал, как, наверное, сейчас наиболее эффективный, это МП до Турсанска я говорил, потому что там а, определенный hardware и определенный а software. Сколько стоит версия Windows в этом у меня есть детальные подсчеты, там различные методы лицензирования, там и на, один, а на одно выпускаемое устройство, и на несколько. Естественно, оно будет в разы больше, чем реальность. Еще есть точно перспективное направление, еще не рассказать, это серверное направление. Сейчас там, где те, кто не может использовать Linux в силу каких-то причин, используют Windows. А там политика лицензирования очень интересная. Допустим, если я даже хочу запускать в виртуалке 4 сервера и иметь неограниченное число подключаемых клиентов, то мне надо заплатить около 12 тысяч долларов. Это э, совсем недавний расчет, это Windows Server 2010. Вот. Ну, в данном случае это довольно проблематично. А если я захочу запустить 5 виртуалок, мне, допустим, как начинающему стартапу, 12 тысяч заплатить просто за лицензирование это довольно дорого. А использовать, иметь все проблемы с Linux связанные, тоже не вариант. Поэтому вот такая ниша еще Хорошо, люди покупают... Это последний вопрос, да? Да, да, да. да. Люди, люди... Рынок есть, покуда Linux уступает функциональность, приложение под Linux уступает. Потом-то, ну, не надо да. Ну, а вот они уже, сколько они уже уступают? Не, ну перейдет к мобильной да, еще один вот момент про конкурентов я, я обещал сказать вначале. А, мы не рассматриваем на самом деле сейчас Microsoft как главного конкурента, потому что Microsoft и так, и без нас теряет рынок, немножко утекает к Linux и прочим системам. Даже если мы возьмем вот эту часть, это уже нашей компании обеспечит достаточную прибыльность для того, чтобы иметь э, разработку на следующий и занимать уже больше рынка. То есть мы, Microsoft, мы не стремимся быть врагами Microsoft, в отличие от всяких разных других маргинальных направлений. Здесь мы скорее работаем совместно. А вот что будет потом, это уже будет видно. Алексей, спасибо большое. Спасибо вам за интересные вопросы. Они все были потеряны. Спасибо.